වෙල්කම්ට ක්‍රැසිවැන්ස් අපි අද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉරංගයියාගේ බර්ධේ පාටියනෙන් ඉරංගයි අපිට දෙනවාද ස්පෙෂල් ට්‍රීට් එක ඒකට තමයි අපි ආවේ අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ රෙන් තායි කියන රෙස්ටරන්ට් එකට ක්ලාකිවල තියෙන අපි ගන්න තායි රෙස්ටරන්ට් එකක වීඩියෝ එකක් කළා අපි බලමු මේකෙත් කෑම කාලා කොහොමද කියලා සදාදර අනුග්‍රහ කවුද සදාදර අනුග්‍රහය ඉරංග චානක <laughs> එහෙනම් අපි රෙන් තායි එකට ගිහින් බලමු යමු දැන් ඉතින් අපි මේ සෙට් එක දැන් මෙතන තමයි ඉන්නේ අපි තව ඉන්නවා මේ තව කෙනෙක් එනකන් ඉන්නවා අපි කවුද ඉන්නේ අපේ ඈ අපි පැටි එනකන් අපි ඉන්නවා බලන්න තියෙනවා හොඳට ලස්සන ලස්සන ලස්සන කෑම තියෙනවා ඉතින් මේ කෑම තමයි අපිට මෙන්තාජිකේදී හම්බෙන්නේ අපි කාලා බලලා කියමු කොහොමද රෙස්ටුරන්ට් එක හොඳද නැද්ද කියලා බලමු මේ ආව අපේ පැට් මේ තමයි අපේ පැටියා පැටිය මේ වෙන්න පැටියයි පැටියගේ පැටියයි ඔව් පැට්ටයි පැටිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ පැට්ටයි පැටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා දැන් මේ අද තියෙන ඉරංග අයියාගේ පාටිය ඔව් ඉරංගගේ සුපිරි පාටිය අද බලන්න මේක දාන්නේ පාටියේ හොඳ තත්ත්වයක් නෝ තමයි මේක දාවද නැද්ද කියලා දින්නේ කරන්නේ birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Irangga Mama <laughs> Happy birthday to you पे फुल वीडियो ग्रू है उन्होंने लाइट डाला नहीं रहेंगे कहीं Panit din. Nehman sama beda. කන්න හම්බුනේ. දැන් කේක් එක ආවා. බැයි. අපි නම් බලන්න ඕනේ තුරු කැමරේ කොහොමද එන්නේ කියලා. මට ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ අද මෙතන පාටිය දෙන්නේ අපි. ශීලයි පාට් එකෙන් තමයි <laughs> මෙතන පාටිය ඕගනයිස් කරලා අපි දෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රේසි මැඩ්ස් එකේ අය ඇවිල්ලා අපේ පාටිය එක හයිජැක් කළා. <laughs> අපේ පාටිය වීඩියෝ කරලා ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ channel එකේ දානවා. ඉතින් ශීලයි පාටිකින් උගලන් එක බලන්න වෙන්න පේසි මැත්සකෙන් තමයි බලන්න පුළුවන් හරිම දුකයි ඉතින් මේ සිදුවීම ගැන එවුණට අපි මේකට මුණ දෙන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් අද රටේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් සමාජ මාධ්‍යවල මේවා සිද්ධ වෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බුකින් වුණත් කියන්න වෙන ඔයගොල්ලෝ ක්‍රේසි මැච් එකකින් හරි මේ වීඩියෝ එක බලලා සතුටුයි අපිට ආපු දේවල් අපිට මුලින්ම ආවා හොඳ වයින් බෝතලයක් ඊළඟට අපිට ආවා අන්නාසි ගෙඩියක්. මෙන්න වගේ අන්නාසි ගෙඩියක් ආවා. අතනින් තියෙන මැංගෝ සලාඩ් එක. ෆුල් ක්‍රූ එකම ඉන්නවා මේ ලයිට් අල්ලනවා සෙට් එකයි ඔක්කොම. ලේසි නෑ. බලන්න අන්නාසි ගෙඩිය කොහොමද හදලා තියෙන්නේ? ரைட் ஏன்னா සෞදය පොරමු දැන් අපිට අයවු කෑම ටිකක් බලමු තොන්නම් සුප් එකක් තියෙනවා එතන තියෙනවා මොකක් හරි එකක් එතන තියෙනවා pineapple rice මෙතන තියෙනවා sweet මෙතන තියෙනවා මේවා මෙතන තියෙනවා විනාශ වෙච්ච කේක් එක දුන්දාන sizzling what is this bro <laughs> රායි මෙන්න අපිට අම්බලා තමයි තායි ලංකෙන් ගත්තු සබා මාළුවේ බාන්නේ මාළුවා ඉන්න විදිය. සබා මාළුවෙක් මේ ඉන්නේ. මේ සබා එකත් ලස්සන මාළුවෙක්. ඉතින් බාන්න තායි කෑමක් විතර සබා මාළුවෙකුත් අපිට අපි රංග යරන් දුන්නා. මේක නිකන් ටොම් යම් කොක්ටේල් කියලා. මම දන්නේ ඇයි ඒක ටොම් යම් කොක්ටේල් කියලා කියන්නේ. බලමු. මේ කිසිම ටොම් යම් ගතියක් නැහැ. මේ දෙහි කොක්ටේල් එකක්. ටොම් යම් කොක්ටේල්. කරලා ඊට අමතරව අපි ගත්ත මෙතන පොඩි ටයිගර් බියර් සෙට් එකක්. ටයිගර් කියනකොට මට මතක් වෙනවා අපේ දිලු කෑව. දිලුගයි මායි තමයි මේ ටයිගර් එකක් ගහලා ඉතිහාසගත වතාවක් තිබ්බේ කවුරු. ඒක මට මතක් කරගන්න වෙලාවේ. අපිත් එක්ක මේ අපේ පාටිය අපිට දුන්න මහත්මයාගේ බිරිඳ තමයි අපිට මේ ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නා සී ලයිෆ් ආට් කියලා කියන්නේ මෙයාට තමයි. ඉතින් පාටිය ගැන මොකද අපිට කියන්න දෙන්නේ? ඇත්තටම අපේ හස්බන්ඩ්ගේ බර්ත්ඩේ එක වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ පාටිය ඕගනයිස් කරේ. මේ කට්ටිය හැමෝම අපේ ලොකු පාටියක් ඉල්ලුවා. ඉතින් අපි සල්ලි සල්ලි බලන්නේ නැතුව ක්ලාකි වලට එක්කන් ඇවිල්ලා ඔයාලා හැමෝම අපේ යාළුවෝ හැමෝටම පාටියක් දුන්නා. ඉතින් අපි කොහේ ගියත් තායි රෙස්ටුරන්ට් එකක් හොයාගෙන යන්න අපි හරි කැමතියි තායි කෑම කන්න. විශේෂයෙන් අපේ හස්බන්ඩ් ගොඩාක්ම කැමතියි තායි කෑම වලට. මේනි මාත්‍යා. ඔයා මේ පාටිය දෙන්න හිතුවයි. ඈ? මේ වගේ පාටියක් අපිට දෙන්න හිතුවයි. ඔයා බලකලා කවුරු හරි ඔයාට බලකලාද? ඔයා ඉඳ මේක අපිට දුන්නා. දුකෙන්ද දෙන්නේ? ඔකේ.